Универзитетска филмска недела. Недела на германски филм во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од 31 октомври до 4 ноември. Најновите германски филмови сега и во Штип, а влезот е бесплатен. Информирај се на ugada.edu.mk и на live.ugd.edu.mk.